Welcome to my Tom Holidays Dan hari ni aku akan membuat base di dinner Base nya biasa-biasa aja sih Gak ada yang menarik Tetapi kalian bisa abangkan saja Kerana di sini Teman aku sudah kembali Setelah lamanya tidak dua jumpa Akhirnya bisa main Dan ya yeah, Kita terus aja ke storynya ya Okay di hari ke-51 aku memperkenalkan temanku dengan XP farmingku sekaligus biar gampang cari item-itemnya dari hostel mobnya. Ya kerana mau cari item-itemnya itu kadang rada susah tapi gak tahu sih kalau kalian baginya agak ah, uh, susah atau susah gitu. Di sini aku melihat perangnya temanku agak aneh atau apa mungkin perasaan aku aja ya? Ya, aku aja nggak tahu sih. Di sini hmm. aku tambah basa-basi terus ke Niada bersama temanku. Temanku juga membantu aku memperluaskan kawasan ini tetapi dengan batas yang aku sudah tetapkan ya. Karena kalau kelebihan gitu enggak cantik gitu. Sambil-sambil aku memperluaskan tempat ini aku mau bilang kalau aku di sini orangnya cacat building. Jadi mohon maaf jika aku di sini kurang berkreatif tetapi temanku bilang kalau kita itu bermula daripada bawah dan harus terus berjuang seperti kalian melevel up kan karakter diri kalian. Kerana orangnya aku orangnya agak suka menyerah jadi aku terus belajar sehingga level IQ aku meningkat ke depannya. Ya mudah-mudahan sih. Mhm. Welcome to day 52 52 Hari ini aku di sini sedikit boring Dan memutuskan untuk sedikit PvP sama temanku Walaupun pada akhir-akhirnya Gua sama temanku ya, mati banyak kali Ya <laughs> maklumlah Ya kami sih nggak kisah pasal SP sih Tapi kisahnya sama item-item yang kadang hilang gitu Kalau lambat ambil gitu Aku merancang untuk membuat tingkat 2 itu untuk simpanan storage atau simpanan barang-barang random gitu. Tidak lupa aku memberi sedikit kerja kepada Phoenix untuk mengumpul kaca. Ya kerana dia enggak ada kerjaan gitu. Kita bagi dia kerja aja ya guys. Hmm, aku sebenarnya mau bikin enggak enggak enggak. Aku sebenarnya lagi pikir-pikir nih. Di mana ya tempat yang cocok untuk buat jalan keluar mungkin di dekat bawah aja gitu ya oh, mungkin sih ya okelah Setelah beberapa kali berbincang dan cari idea waktu pun sudah larut malam, mari kita lanjut di next day guys. orang ini enggak mau tidur ni. Really bro. Okay, let's go. Tak apa-apa, jom kita pergi ke Nether terus. Where is the glass? Oh, thank you. Good job, brother. mantap perfect guys perfect mantap ini yang saya suka ini apakah kalian masih ingat yang gue bilang perangai teman gue itu kayak aneh gitu ternyata jawabannya mau bikin rumah di pokok guys di pohon pohon yang tinggi gitu aduh gue salah pikiran cuk jadi Ya ini plot twistnya bro <laughs> Okay guys lepas ini aku mau bikin sugarcane farm Ya automatic farm gitu Jadi ya Tunggu kalian di overboard okay Sebelum itu kita harus mencari item-item yang dulu guys Besok kita mau cari batu guys Let's go, let's do our job, let's go. Rasanya di sini okey aja sih, Okeylah, di sini aja. Bruh Lihatlah manusia ini guys, ini orang paling pintar yang ada di muka bumi ini. Mantap guys, ini gua 100% bakalan jadi nih. Guys, hari ini aku mau bersantai di Nether Gaksi. Aku mau bersana santai di Nether. Mana tak ada hal yang menarik gitu ya. Cuma expo gitu-gitu aja, jalan-jalan gitu-gitu aja ya. Ya, tonton saja lah, guys. Yuk ke Nether, yuk ke Nether. Mari kita explore, lihat-lihat mana tak ada yang menarik gitu ya kan. Waduh, ada enderman guys. Oke, oke. Okay. Waduh, waduh, waduh, waduh. Aku dikurung cuk Dikepung oleh monster-monster ini Aduh Mana ni cuk Orang mau explore Mau having fun Malah kena kepung ini Aduh Baru datang dia Dia sambut hangat aku guys Aduh Gimana guys Ini kalau mati kat gua Wah Nyaman gua sikit ni cuk Gimana ni What the Ini kalau aku mati lagi guys, kau tahu mau ngapain lagi cuk mati. Kalau banyak mati macam kali ini, aduh, bisa hancur. Please jangan mati, jangan mati, jangan mati gua enggak mau mati, enggak mau mati. Terus jaga-jaga. Hmm. Hmm, mati kau. Hmm. Ini barang gua dirembetnya ini. Memang sih terlihat dapat dalam aman-aman aja tapi di luar itu rusak semuanya guys. Mobnya semua trying hard semua. Okay lah guys, yuk kita balik yuk. Gua dah malas. Dikarenakan gua dah malas, jadi ya gua harus mengakhiri day kali ini. Ya, sambung day selanjutnya. Ya, penutupan selanjutnya guys. Welcome to day 16 60 dan hari ini aku sudah membuatkan membuat hal yang banyak jadi ya yeah kita akan penutupan. Thank you so much for watching and see you guys in the next episode. Episode selanjutnya, selanjutnya gue mau bikin, yang gak mau bikin tapi mau upgrade nether base gua ni. Okay, bye bye.